mwaka guno tuzaako okweyoza katonda olw'ebirungi byonna byatuwedde mwaka guno tufundikira ate tukubagiza nabo bonna abafiiriddwa abantu baabwe mu mwaka guno tusaba omukama abawekyomula ekyemirembe sekukulu oba noweri etegeeza ki tujjukirirako mazaalibwa ga mukama waffe yesu kristu katonda yennyini mweyoleseza okwagala kwe kubanga mu bbanji lya yowanna omuntu ogwokusatu akekono mukaaga atugamba ti katonda yagala ensi n'ajyoreza omwana womu yekka agirokole nga buli yenna amukkiririzaamu tagenda kuzikirira wabula aliba n'obulamu obutaggwawo tukuza krisimas y'omwaka guno nga tuli mu keetalo akokwetegekera okulonda abakulembeze baffe omwezi ogujja bingi byetulabye okuviira ddala mu kamyufu okutuuka kakati naye ngaebimu bya ntiisa era ffe ngaabakulembeze bammwe tubyogerako obwetuti okusookera ddala ekituluma kwekulaba nti obulwadde buno obwajja bannanga abamalooza nti buliyo ne bannanga gyebuli batuwa kyetusaanidde okukola okunaaba mu ngalo okwambala enkampa kibaita sops standard operating procedure zonna tuzimanyi bulungi abamu bazigoberera abalala tebazigoberera naye tubakubira omulanga bannange olwadde gyebuli tusobola okubwewala awo nno tugoberere kyebatutegeeza ekyennaku olwadde nobwajja ne batusibira n'awaka ate okubeera awaka abatamanyidde muvudde mu nyombo wamu nakulwanagana ate nokukubagana omuzungu kyayita domestic violence awo nosobola okufuira omulanga nti bannange tulekeraawo okukola ebikolwa ebyefujjo okulwana mu maka n'okwesitaza abaana nga tubakuba emiggo abantu abamu babambulamu n'engoye abamu ate ne banyiiga olwakkala ezirimu abantu zebambala ebibiina byobufuzi byalonda kala zaabyo naye omu awakaye ekibiina ekirala bwalaba oli ngaayambadde ekkala gyatayagala amwambulamu bwambuzi tubakubira omulanga ekyo tukirekere awo buli muntu waddembe okubeera gyasiimye constitution yaffe erambika bulungi ebintu ebiwerako nga mwe muli na bino okwekalakaasa banange si kubi butakoleramu byafujjo article namba 29 etugamba nti tulina eddembe eryobwebange okukuŋŋaana ate bwetubaako ekitunyiziza okusobola okukyoleka mu bigambo byaffe ne mukumba kwaffe nga tetukozeseza kyakulwanyisa kyonna wabula ebigambo byaffe poliisi bagiwa obuvunanyizibwa okulaba ntukuma amateeka agatuyamba okukola obulwadde buno naye ate oluusi bayitiriza obukambwe bwe bakozesa ku bamu ne buyitirira ate ekyewunyisa abamu babattira ku liiso abalala ate ne bababonereza nnyo tuwakubira omulanga nti bwoba nga oyingidde uganda police force uganda yaffe ffenna tuleme bintu kubiraba mu bibiina naye mubwenkanya kubaka akati bwobuuza emisolo givaawa mu misolo abantu gyebawa naye nga buli wa kibiina awomuki awa omusolo siga nti abekibiina kyo kyokka bebakolaki bebakuwa omusolo awo nno tukubira abakulu abo naddala nga bewogomye mu kutaasa obulamu bwabantu olwa covid atokosa eryanya liyitiridde ku bantu abamu ng'ate litira ku liiso abalala eddembe ly'obwebange lyebayita fundamental and human rights and freedoms bannanga eddembe eryo ery'obwebange teritwebwa ggwanga naye katonda yalituwa eggwanga lituyamba buyambi okulikuuma obulungi naye nga si kirabo nti kiva muki kiva mu gavumenti aa awo nno ebyonna ebikwata ku ddembe ly'obwebange okusinziira ku nnyingu namba abiri tubeere nga tubitegeera ate nga wenkubira n'omulangaera abakuumi b'eddembe nabo bannaye constitution bagisome era bagiteeke muki mu nkola enyingo namba abiri mu emu eyogera ku equality and freedom of discrimination tifena twenkana ate baali bali tebatusosolamu nga bwekirabika oluusi tujjukire nti abantu bonna kubikwata ku mateeka twenkanankana era amateeka fenna fenna gatukwataku kuliko gukataliza ate amateeka ge gamu gabeera nga gataasa ffe fenna awo nno baleme kutwawulayawulamu nga basinziira ku butonde bwaffe oba gye tusibuka oba kala zaffe oba ekibiina kyolimu oba eddiini gyolimu oba embeera gyolimu mu byenfuna ffenna etteekwa tukwatako kyenkanyi kati okusosola mu bantu naddala ku nnyingo eno gyenjogeddeko eyabiri kitegeeza ki kitegeeza bwetutandika okusosola mu bantu ng'abantu batiitiibya abatu batulugunya konstitensi kyetulagira ekyo era nammwe kyemwalayira okuuma kyenvudde mpa amagezi kyalebula ekirungi ffenna nze yange njisoma constitution naye nammwe banamawulire n'abantu abalolina mumitendo egitali gimu tubeere nga tugisoma ennyingo namba biri mu bbiri eyogera kutaasa obulamu bw'abantu awo nno ffenna nga bannayuganda tuteekwa okulaba naddala abo abaawe bwe buvunaanyizibwa obwokutaasa obulamu bwaffe babeere nga babukuma makyenkanyi nga batali kusosolamu then nga tuzizza emisango empuliziganya ereme kubeeramu kyekubiira yensonga lwaki nga bakuvunaanya omusango olina eddembe okujulira kooti y'amateeka yonna okulaba nti okwatibwa bulungi so si bantu bamukuuma ddembe abeesalirawo nti oneka tumukuba emiggwa ogwo musi gwabwe enyingo namba bibiri mu kumi nabbiri eyogera bulungi kuvunanyizibwa bapoliisi yaffe eya uganda okusookera ddala okulaba nti bataasa obulamu n'ebintu by'abantu ekyokubiri okulaba nti bakuuma amateeka ate nembeera enuŋŋamu mu bantu ekyokusatu okulaba nti bagema emize egitotuusa awazibu prevent and detect crime yensonga waliwo bambega bambega mukolo gwammwe ate gubeere mutuufu sikuwayiriza bakuteekawo byammwe naye okulaba nti wabanga waliwo akabenja akagenda okugwa mu kitundu bekikwatako bamanya ate nokukataliza ate era bannaffe bamukuumaddemba ba poliisi okusinziira ku nnyinga eno ebiri mu kumi nabbiri ebalagira okulaba nti wabeerawo enkolagano ennungi wakati waabwe ate n'abakulembeze baffe wamu ne bamukuumaddembe abalala okusinziira ku nnambika ya ssemateeka waffe kati ffe ngaabakulembeze bammwe ab'oku ntikko okusinza betulaba ne betuwulira n'eŋŋambo ezitiŋŋana kirabika emirembe mitono mulimu nabewerya kakati nti nze wampanga olwasi wangule nteeka okutta abampakanye kati okulonda kwakugenderera ekyo naye ngeri abanja bakubyemu okubira dda mu kamyufu n'emibibina byokka bakubagananga kati kyekinaddirira yensonga lwaki tusaba gavumenti yaffe tuyimirize okulonda kuno wakiri emyaka esatu embeera emale okukakkana tekigasa okulagira nti wanaabeerawo ki okulonda ate ekinaddiira naba nga batta bantu kuba kuba mundu kubatemula kukola ki ekirala ekitutiisa okusinziira ku malo getufuna ku bulwadde buno kyebayita social distance tekikuumibwa era bwe siba mukyamu abantu bangi nnyo bafunye kakati obulwadde obwo mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi nekirala kyetusaba mu bbanga nga tetunalonda gavumenti etetenkanye banange fenna tukebere spirits kubiri kati gabeerawo emikolo mu state house ki okugendayo oteeka okubanga wekebeza otasiiga balala kati olw'embeera gye tulimu ng'ate twagala kutaasa buki twagala kutaasa bulamu ekirowoozo kye tuwa nti gavumenti etuyambe mu nnaku zanga tetunakola ki nga tetunalonda abantu bonna bakeberebwe ate abanazuulibwa nga babulina e, kyebateeka okukola bakikole kati kyetuteesa nti tuyimirize kukulonda kuno etteeka lya uganda konstitution ya uganda egamba nti wabeerawoobaweerawo embeera ngaeyo obuyinza buddira sipiika wa palamenti n'abeera nga yafuuse omutwe gwaki gweggwanga tusaba embeera nga bweri ekyo kikyusibwemu edda bagamba ntiogikwatako gikutteko kati nga bwe twagikwatako edda twonge nokugikwata awalala ok eh, tugikwate naawalala awanagasa ki awanagasa ah, eggwanga uh, ekyo tukirese ngaekiribuuzo tusaba gavumenti tusaba paalamenti yaffe kubanga erina obuyinza okukyusa amateeka etule ku nsonga eno enkulu naye ngaffe ekikulu ekitulumwa nga bannaddiini kwe kutaasa obulamu bw'abantu mulimu kati abawerera bannaabwe nti bano bateeka okuttibwa ebyobufuzi byajja tutibwe kati olw'ebyo ebiwulirwa mu bantu nambye bateesa oyo planning okukola yensonga lwaki tusaba tukakkaneko ate embeera ekkakkane tukkirizibwa okukyusa mu gundi mu constitutioni bwe munagana nemusoma etteeka namba bibiri mu ataano mu mwenda litugamba nti paalamenti esobola okukyusa mumateeka obanga eyongerako byerowooza oba okukyusamukko oba okuyimiriza ebyonna wabaawo ensonga enkulu ate nga kyendo fe kyetuleeta nayo nsonga nkulu tulina moota ennungi eya uganda egamba etya tikulwa katonda naki ensi yaa kati abo bonna baplaning okutta bannaabwe okutemula nokukola ki bakikola kulwakatonda nsi yaffe ate katonda kyatwagaza katonda yateekawo ekyagere kyokutalo kigana tottanga awo nno twagala kutaasa buki bulamu nga tumaze okuyita mbiro byona byituyitamu tubakubira omulanga buli omu abeere omukutu ogw'eddembe ate n'okulaba nti yesu tabagana kuba mukama waffe yesu kristo yazaalibwa eye mulangiro w'eddembe yatuleeta mirembe ngaera kyeyamuleeta kwekutabaganya oluse lw'abantu ate ne katonda mukama waffe yesu kristo y'omu bwe yafa ensi yonna yanakuwala naye lwazuukira mu bafu ekigambo ekyasooka okuva mu kamwa tekyali kira kyali mirembe abatube bona baali beggalidde mu senakula bona batidde enzi gyona nga nsibe n'avaayo n'abalaga ebibatu omwali ebiwundu bebaafa omutalo lubiizi kwe kubagamba nti shalomu ekitegeeza ki kyemirembe gibeere naani waliwo neyawandika atiko munnamawole ngammwe nti the oldest recorded form of greeting yeyayeezo e shalom kane bwogenda mu isirairi bakyakozesa shalom baganda bafe abawalabu abeetolodde yezu gyabeeranga nabo boogera shalom naye nga boogera mu luwalabu nti salaamu aleikum kitegeeza kyekimu awo nno oyo atuwa essanyu erya krisimasi naki kyatwagaza si kirala naye emirembe n'ekisembayo okulaba nti nga tugenda okulonda tufuna ekifaananyi ekituufu ku bonna amawanga amalala gakikola ekenya wano bakikolaku tuleeta ekiteeso kikino wabeerewo olunaku lumu bonna bonna abo abeesimbye bwe tumanyi batuuzibwe wamu ate siga nti bwe mwatandika okukolokota munne aa babuuzibwe ebibuuzo ebigasa buli omu nga nabo kibakwatako ngeri ebibuuzo tuteesa biro bino ekibuuzo ekisookera ddala nti ssebo banyabo oyagala okufuuka pulezidenti singa bakulonda ensonga ezikwata ku byokwerinda n'enfuga y'amateeka ogenda kubikola otya ekyokubiri ekimu ku bisoomooza abantu mu ggwanga lino byebyobulamu era kati kituguddeko kunawookera byobulwadde buno covid 19 hiv aids malaria akyatta abantu obulwadde bwentunnunsi high blood pressure sukaayi n'ebirala tiseewo bannyabo gwe ngaofuuse president wa uganda ogenda kukwatagana otya ku nsonga zino okulaba nti ovuumula obuzibu obwo ekyokusatu tulonda abakulembeze batufuke bubi oba bulungi batufuke bulungi tigwe sebo oba nyabo ngewangudde akalulu tuwule ku nteekateeka zo ezikwata ku kulambika olungi abantu ate ezinaawa ekifaananyi ekirungi eri buli muntu tetufugibwa bulungi ennaku zino twogera ku corruption corruption corruption corruption nebo bagitubuli banagikwata batya bo benyini banaalya batya enguzi batubuli nti banaakufuwano tunaalira enguzi ok ekyokuna national building abakulembeza bali kuleva eyo gyetugenda kakati okuba kakalulu omulimu gwabwe omukulu kuzimba ki kuzimba ggwanga eggwanga olwo yagamba nti eggwanga lyalibadde nga famiry abantu abasinga ndaba bano abagole betugattanaki ino that family spirit fe tugirina awo nno family spirit nga uganda n'ebyo ebirungo byetunateekamu okulaba nti tuzimba ki famiry eyo then ekibuuzo ekisembayo ekikwatako fe fenna kyekigambo kya tribalizimu kati eggwanga nga lya uganda lyaki lyagwa lyabaki ebifo byonna tubigana kyenkanyi olwo gyogenda nti wano ataliwagawa nga biri talinyawo ti okiraba ne kakati nga batuddewo bonna abakalulu nti mutuwulire bannaffe obuzibu bwamawanga buno tunabukola tutya bwe tuba twagala okuzimba uganda yensonga lwaki batuwa independence tulina okulaba nti nationalizimu tetujikomya bukomya mubigambo naye ate naki nemubikolwa kyobalaba nti era kiyamba amawanga agamu kino bakitaku nga baddira olulimi lumu lwona lwe boogera naye ffe buli omubadda mukake tubalost ok ne kati abo nga tubabuuza bonna kyenkanyi gwe tubulire kati bino ebyokolokotagana gwe gundi olistop kati bituyamba tebituyamba atolu naye nandyagadde ebibuuzo ebijja okutugasa okuzimba eggwanga lyaffe kaakati singa ekyo kibeerawo ate ebibuuzo nebibuuzibwa buli omu naddamu ate kikuddamu birala nayebyo byokka ebikwata ku bitukwataku nsuubira nti tujja kutandika essuula empya okulaba nti gye tugenda kati tulabayo tetutandise okulowooza kuzimba eggwanga erimu